Faille sur mon écran me tente. Oui, mais je suis là-bas, je suis là-bas en route pour la joie. Il paraît que tu me manques et tu me manques. Dis-moi où tu vas, tu vas en route pour la joie. Comme une chanson dans 嘀咕的哒哩哒哒哩哒哒哩哒，嘀咕的哒哩哒哒哩哒哒哩哒，嘀咕的哒哩哒。 des nuages. Jusqu'ici ça va, si ça va en route pour le vent.